हा फोन गरेछ बा यतिखेर हेलो बाउ फोन गर्थ्यो कि हो होइन ब्यालेन्स चाहिँ गरेको थिएँ ए एकछिन पाक्न हौ बोल्नु पाएको छैन राख्छु कि राख्छु भन्छ पायो के गरौँ न हो फेसबुक कुरा गरौँ त ए साँच्ची तैँले के लेखेको त फेसबुकमा love you dad miss you dad बिना केटीहरूलाई सम्झिँदै ठिक्कला सम्झिँदैछ मलाई आज त के अरे त फिलिङ मिसिङ के पैसा सकेर फकाउँदैछस् बाउलाई अनेक अनेकको फोटो लायो जमानामा खिचेको भैँसीमाथिको फोटो लाउँछस् अलिक अहिले भर्खर अस्ति भर्खर त्यो किनेको थिएन हामीले बाइक त्यो हुन्डा बाइकमाथि त्यो खिचेको त्यो फोटो चाहिँ लान आनी पो आउँछ तँलाई त्यो भैँसीमाथि चढेको फोटो भन्नुहुन्छ तपाईँ अब तपाईँको फोटो मसँग भएको त्यही हो त मलाई कुन हाल्नु अरू धन्न खुसी माना क्या बाउ खुसी माना तिम्रो तिमीलाई मैले मेरो प्रोफाइलमा राखेको छु घरको बिर्खेको बाउले अस्ति भर्खर मात्र आठ हजारमा नयाँ साइकल किनेको छ त्यो फोटो खिचिवरी फेसबुकमा लगाएको हेर त त्यहाँ कति लाइक आएको छ त्यहाँ मेरो हेर त भैँसीमाथि चालेर कति लाइक आएको छ अलिकति हेर्दा पनि लाजे म त जाथा अनि त्यो तेरो के अरे त्यो गर्ल फ्यान कि टेबल फ्यान कि सिलिङ फ्यान कि के भन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा भान ताक्थ्यो बाबु भान भान हो अँ गर्लफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड तेरो छ कि छैन भान त गर्लफ्रेन्ड कुरा मसँगले नगर बाबु म त केटी सेटी मलाई त्यस्तोमा इन्ट्रेस्ट छैन घरको साइलाको छोराको गर्लफ्रेन्ड रहेछ राम्री न राम्री रहेछ यसको बाबुले कम्ता दिँदैन मलाई मेरो छोरा यस्तो मेरो छोरा त्यस्तो भन्छ म चाहिँ नभन्नु भान्न भान्ची रे भान् तेरो चाहिँ छ कि छैन नाथे भाउ तिमीलाई अस्ति भन्नु खुसीले त्यस्तो भन त्यसो त म त दाइ पो त झन् मेरो त्यसको एउटा छ मेरो ती तिनवटा छ मगनी छ रहिनी छ लिम्बुनी छ भोलि पनि तपाईँहरूलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही छान्यो बिहे गराइदिनु ए सीमा झेक्ने त्यतापट्टि लागेर पुतैले जहिले फेल हुँदो रहेछस् तँलाई घर मात्र आइदिन तेरो लुट्टे कारण भाजिन छु भने मेरो नाम पनि सुबेदार फटेक्दैन लुटिएँ सुनिस् के हेलो हेलो हेलो ए आगी नै फोन राखिसक्यो